Saluton al cio, e adivu dia via dio. Ho dia de nove mi volas paroli per i hazardai aferoi lau place. Do antau celcai monatoi mi tut hazardai decidis che mi volas farigi membro de UEA, car mi iel spirite volas subteni la laboron de la asocio, cae mi decidis bone do mi simple farigios membro. Do mi idis alla reteio, cae mi accettis membrezon, cae presca tui poste forgesis per i la afero, car mi faras nenion kun UEA. Mi ne iras al congresso, mi ne parolas con homo, en UEA mi ne usas la grupo in mi estas en neniu el la grupo e al labor grupo mi ne scias ĉio kaze mi tute forgesas pri la afero sed hierau mi ricevis grandan amason da Esperanto gazetoi de UEA do tio compadenable tre interessos min ca mi volus monteni tion al vi. Sed, oh, uh, unu momenton, unu el gazetoi ne esas de UEA, uh, eh, temos pri aborigena lingvo, au aborigena, mi fergesas, ciu case, uh, eh, temos pri citiu aborigena lingvo au indigena, indigena lingvo el la nora da parto de Australia, do mi volus legi tion poste. Sed nun mi volus monteni al vi la gazetoi. Do, essence, mi recevis gazetoi in detaio, cae ancao de UEA uh, kai mi ne scias tion, sed shainas ke mi nun estas membro de, de teo, do mi credes ke mi estas ne suffice juna, sed shaina mi ja estas. Ciu case, mi, mi havas gazeto in de teo, kai gazeto in de UEA, kai mi volus paroli per la differenzo lau kvalito. Do, generale, la enhavo de ambao temas per i diversi eferoi, povas esti per i esperanto agadoi cerca la mondo, au povas esti simple per i exemple la pandemio, au diversi interviui. Generale, la enhavo de ambao ne tiel interesas min. Simple pro tio ke mi ne vere volas legi pri la pandemio, pro tio ke mi ja travivis gin, ah, kai diversai intervjuoi, exemple, kun muzikistoi, kai tiel plu. Ne vere interesas min la, la artikoloj pri Esperanto el Afriko kaj Ĉinio interesas min, ĉar tiaj partoj de la mondo estas sufiĉe malproksimaj de mi, do mi ŝatas legi pri tio, kulture ili estas malsimilaj. La diferenco esence estas ĉi tio. Uh, Esperanto estas pli longa, havas uh, multe pli de paĝoj ĝenerale ol uh, kontakto. Laŭ mi kontakto estas pli bonkvalita aspekte kompare kun Esperanto. Mi vidis ke en Esperanto la bil ludoi ofte nesas til bon kvalitai, uh, do mines cias kial, sed ciu case, ho, ciu mi just trovis artikolon per YouTube-isto? Panelo? Ne, ne. Esu strange, char kia mi vidas ene, uh, ofte mi vidas foto in de homoi, e mi persone conas, do mi rencontigis kun ili antal plura iaro, e kai mi vidas tiam, e kai mi dis, oh, vi maliunigis, ho, <laughs> oh. versaine ili pensa same pri mi. Ciu case, mi ricevis multe da gazetoi, ca mi devas legi ilin. Do, nun mi volas paroli pri tio, cion mi ja juas legi. Do, exemple, lasta tempe mi trovis traducon de la fama, sed tre mal nova angla libro, cio nomigas princess of Mars, en Esperanto, princino de Marso, kai mi tre joy plenas pri tio. Do mi tui el shootis gin mi commences legi kaj la traduko es tre bon kvalita, es tre alta. Sed shines ke iu copies gin de eble fizika libro kai kelka in simple en metis stranga in vortoin a uh, in de uh, kutimai vortoi example ofte oni mis la vorton vojo kai anstataue uh, scribis voce uh, vojo vojo mi creda Sed ciu case, se vi povis preta rigardi, tio ne esas uh, eh, grande problemo. Do mi jam en uno nocto legis donon de la libro, mi sidis tie dum horoi, kai simple legis gin, do mi, mi tre juis gin. Uh, ah, mi devas diri, se uh, eh, ci tiui libroi esas sufficient mal, uh, ah, mal novae, mi credes pli ol cent jaroin. Do vi devas memori che la intrigo povas esti iom sexisma, kai tio plu, char temas pri alia epoco, pri aliai moroi. Do simple memoru tion, kai legu la intrigon kai es es ege interesso chara temas pri sien uh, pri homo qui a uh, uh, pri homo al marso kai ti eren contigios kun diversa stranga monstro i besto i princino kai mi tre shatas gen Sed tio por mi generale es es problema pri esperanta i mi ne vidas ti op mute das sien fixio in uh, kai mi mi tre shatas sien fixio al ti vorto es es Fekke vorto, ne? Mi volas demandi vin ĉiujn. Ĉu vi konas bonajn sciencfikciajn verkojn en Esperanto? Ĉar mi mi volas legi ilin. Mi ŝatas tiajn librojn. Do ekzemple, mi nun volas paroli iom pri miaj plej ŝatataj filmoj. Do se vi ne niam spektis ĉi tiujn filmojn, vi devas spekti ilin. uh, The Expanse, The Expanse estas uh, angla televidserio temas pri compreneble la cosmo bataloi en la sun sistemo pri colonio sur Marso kai la terra kai la bataloi inter ili kai la intrigo esas ege profunda mi tre shatas gin kai ankaŭ esas starship troopers kia mi estas juna kai mi ancora de tempo al tempo spectas gin mi tre shatas do mi vos ci chu vere existas tia in libroin uh, en esperanto char se ili existus Mi tui volas legi ilin. Mi scias che ne existas tia in filmoin, sed anca estas alia granda manco en esperantujo, kai tio estas aud libroi, al son libroi. Ne estas tio mute. Mi, mi vidis exemple estas Alizo en Mirlando, kai ja, mi, mi jam auscuti gin estas bona, sed tia raconto ne vere interesas min, sed mi jam auscutis la tutan um, aud libron, cer ne estas tio mute, ah, sed mi volas ci, ciu eble vi conas libroin cashitain, cun mi povas legi pri scienza fictio. Ciu case, mi jam balbutis tro do mi vidos vin cioin en la veronta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi trovos vin, kai mi mangigos vin per citiui gazetoi. Kai vi giuos cien.